دماغ از زاویه پایین شبیه لاک پشته نینجاه خب، خوش یه ویدیو دیگه از ویتگرن سکل پلست و مارفیان تو قسمت قبلی که بهترین قسمت ویدیوکارنس بود تا اینجا ما میمیکو دیدیم که موجودی به شدت کریپی و ترسناک بود یه جامسکر خیلی بدم داشت که واقعا خیلی بد بود من نابود شدم اگه ندیدید برید ببینید موجود بعدی که قراره توی سری ویتو کارنس ببینیم اسمش هاروستره نمیدونم شبیه مغز یه غده که نمیدونم تنتیکل داره هم یه چیز عجیب غریبیه مطمئنا لینک playlist ویتا کارنس هم توی description هست اگه میخواید به ترتیب هم ویدیوشو ببینید میتونید روش بزنید و برید تو playlist ش و ببینید دیگه خب ویتا کارنس لیوینگ میت ریسرچ داکیومنتری 5 قسمت پنجمیم Harvesters آها 6 دقیقه هم این هستش احتمالاً تو این ویدیو دو قسمت ببینیم یعنی قسمت بعدیش هم ببینیم اوکی لتس گو او بیبی او خب این وارنینگ رو طبق همیشه داریم یه چیزی تو بکگراند فکر کنم هم کلمه وارنینگ بود که چشمک میزد مهم نیست The Harvester آه اسم لاتینش باید بخونم Congregentur carnis The Harvester is a large, bulbous mass with a large amount of tendrils spreading from the شبیه تو الدرنگ هم یه موجودات اینجوری بودن شبیه بودن قده بود قده بودن سمی بودن او شیت oh سه متر در دو متر can extend up to 150 meters in diameter horizontally. اوه وات 150 متر تنتیکلاش میتونن یه رو شاخکاش میتونن چیز شن دراز بشن 150 متر واه، تصور کردم یه لحظه بدنم مرمور شد The harvester is a specialized form of Oh. crawl that grows in a unique and deadly way. A harvester is created when a node that will grow into a harvester. اوکی Instead مثل of همه این separating, موجوداتی که تا الان continues دیدیم to grow. Eventually, Ooh, it will نه، grow این جدا tendrils of its نمیشه. own. It uses the energy provided by its mother branch and expands its reach further. Its tendrils, hidden just below the surface of the ground. او زیر زمینه The چیزا harvester is equipped with شاخکاش two types of specialized tendrils. The first type Ah. is bulky and flat. They اوه lie the closest to شیت the surface. وای These از branches are زیر lined on زمین each فکر length کن of the یهو میاد tendril بیرون. with Those particular spines have a vein that feed into them, that pump two types of venom. On one side, oh, the spines can inject a neurotoxin, which will attack the nervous system of whomever it is injected into, causing sudden Ooh. paralysis. Ooh. The other eh? side can inject an anticoagulant, which when injected, prevents blood cells from clotting. Okay. Whenever a large animal moves across the area armed with these tendrils, the branches will clamp onto the animal and thrash violently. آها اینا Once که the prey تیغ has been دارن injected with both venoms, the tendrils will rest and با the اینا prey حمله will میکنه و immediately سما رو collapse. میزنه توشون The animal will be unable to move due to the paralysis, and Ah. the wounds caused by the thrashing spines will not stop اوه bleeding. All شیت the prey can do is lie patiently until succumbing to blood loss. اوه Once فلج the میشی prey و has bled out, the خونریزی second میمیری type of tendrils come in. That's They bad lie below the spine equipped once. These branches are thin, but very sturdy. They share similar anatomy to the small branches of the crawl, Hmm. equipped with organelle that absorbs nutrients. اوکی These tendrils sense the blood and move their way to the surface and begin to absorb the vital fluid. Once the blood has been consumed, the tendrils will wrap around the body خون and یعنی begin مصرف to میکنه shuffle بیسیکلی downwards. دیگه این This movement ومپایره loosens the soil and slowly pull the body underground. اوه میکشش پایین Once secure, the tendrils will continue to feed until there is nothing but scraps. آه The دیم nourishment absorbed by the tendrils will be sucked back into the main bulb of the harvester. This bulb چی houses هست all این the vital قلمبه organs and the آخه؟ venom glands that pump into the spines. The nutrients are then converted into usable energy. شبیه تخم مرغ خودش ولی یه یعنی چیز عجیبیه آه نش اوه آها دم اینجوری باعث میشه که اون طبیعت دورش رشد پیدا کنه و دوروبرش سرسبز بشه ولی به جاش خب اون چیزا رو میاره سمتش همین باعث میشه حیونا بیشتر بیان سمتش و اینجوری کیل میگیره دت سمارت من واقعا موجود باهوش موجود باهوش یعنی کلا چیزی که تا حالا دیدیم به غیر از تریمینگ اوه چرا؟ There are a couple theories as to why this happens. Hmm. One, it could be that attacking smaller animals would cost too much energy for what they get in return. making Damn. it not worth the time. اقتصادی Another فکر could be میکنه that smaller animals may attract larger animals or predators, allowing a safe place where prey may thrive Oh, and lure nice. more predators. It نه truly is حرکت خفنیه astonishing. که انجام میده کوچیکا رو نمیزنه که Although it is a بزرگا به هوای اونا بیان spectacular سمتش creature, It is also Damn. very dangerous. The harvester is decently rare, only populating sparse areas in the northern oh, okay. Cambiobel Hamijonis. If hmm. you are stunned by a harvester, there will be no way of helping you. Oh, damn. there is no cure. and fatality is 100% possible. باید وکرولمو okay گفت اگه بزنتت 100 درصد مردی هیچ غلطی نمیتونی بکنی واقعا هیچ غلطی نمیتونی بکنی دیگه اون سم بره توت فلج میشی میفتی زمین بعد خونتو میمکه تا آخرین قطره glitch چی بوده family attacked by harvester oh بعد میگه مسئولین refuse کردن که هاروستر رو مثلا یه جوری handle کنن مشکلشو و نمیدونم مثلا یه جوری از بین ببرنشون و همجوری مثل که رهاشون کردن خب um. The best thing you can do is avoid encountering a harvester in the first place. Okay, صد درصد. If you are hiking, take note of any warnings or signs saying yeah. that there are harvesters around. Okay, میمیکا هم ساین داشته. If you also notice an abundance of lush, ground-dwelling plants in a forested area, and there are no signs of wildlife, This is suspicious and you should leave the area, Ooh. staying close to the base of large trees or rocks. If you find Oy, oh, yourself in the middle of harvested ground, do not panic. Oh. Sudden movements may activate yes. the tendrils and will inject you. Although a harvester is rather forgiving, do not risk any skittish movements. Remain calm. Hmm. If you have any objects with considerable heft, like coats, backpacks, or full water bottles, gently take that object and lightly toss it towards the bulb and away from your اوه escape route. سنسور This میمونه will مثلا میگه activate با the اینا گولش spines on where بزنیم the object lands, Damn. distracting the bulb for a moment. اوکی You will then slowly begin to do wide shuffles away from the bulb. If possible, throw another object when you are certain you are ها. fair enough distance بابا ولی away, میگه شاید just to be 150 safe. متر باشه این چیزاش خب Continue until you are completely چند free تا or out آبجکت of پرت harm's کنیم که way. حواسش پرت شه You may come out unscathed, but don't be too obnoxious, or you will be a harvester's next meal. دیم Next up is آه تموم the شد host. چی بعدی چی بود گلیچ داشته چی بود Is داست آه الان اینجا باید فکر کنم یه glitch داستانی داشته باشیم ببینم داریم oh baby yes. نه چه موجودی هن دیگه okay مثل که این موجودات مشکل خورده بودن و قحطی محتی اومده بوده غذا نداشتن در هر صورت این بود از قسمت پنجم کارنس دنیل کولای okay سریع بریم قسمت بعدی هم ببینیم Harvester من چیز خاصی واقعا ندارم در موردش بگم موجود creepy بود مثل Mimic ترسناک نیست ولی خب ترسش متفاوته Mimic اینجوری بود که دنبال شکاره یه شکارچیه Harvester ولی شکارچی نیست منتظر میمونه یه جا البته خب حرکت کلا فکر کنم نمیتونه بکنه مجبور منتظر بمونه یه جا میمونه تا اون شکارش بیاد سمتش و هر کدومشون در نوع خودشون واقعا ترسناکن و اگه یه وقت تو جنگل منگل جایی ببینیش basically you're fucked مگه اینکه این روشی که این گفت یه جوری مثلا گولش بزنی بتونی ازش دور بشی ولی اگه چیزی همراهت نباشه یه تکون بخوری اون شاخکاش میزنن تو فلج میشی و خونریزی و تمام okay همینجا بریم ویدیوی بعدی نفهمیدم چی بود او اسم چیزه اسم موجود بعدی Host of influenza. اوه مای گاد چه اسم ادبی و عجیبی داره let's go baby hmm. the host of influence. اوه شت شبیه The host of درختیه که influence, مثلا کله more و دست commonly داره referred to as the host, has its name derived from a host who invites guests to an event. Not to be What? confused with a host, a harborer of parasites or disease. اوه اوکی من The ذهنم host رفت is a بود سمت هم دومیه ولی semi-humanoid-looking مثل اونجوری نی It has the structure of a head, torso, and arms. Other than Yes. this, it shares no other characteristics. ها The lower half of the host is comprised of a mass of fibrous tissue and tendrils that burrow into the ground to hold the host in place. Instead of skin, the host is اوه covered in شت اینه ده چیه اینم نمیتونه تکون بخوره فکر کنم اینم یه جا ثابته چون انگار تو زمین ریشه داره شبیه درخته میزنم عقبتر از ground اول to ببینم hold the چی میگه host in place. Instead of skin, the host is covered in muscular tissue fibers, Oh. Oh. tendons, and okay. veins. In some parts of the body are covered in a meaty plate, used to cover any large exposed areas, but allowing movement. Oh, üstüne hareket koymak. Where the face should be, attached to a crooked neck, which houses a slit in the front used for feeding. Acayip güzel, acayip iyi. Şebi ilgilenme ilgilenemez. Protruding from these pores are hollow, hair-like structures, extending outwards. These hairs are barrels that release spores produced within host's body by being fired into the air. اوه سری ذرات رو پخش These میکنه spores تو are هوا از طریق hazardous, این so موهایی که keep clear پشتشه او مای گاد چی بود یه لحظه اومد وات دو تا تصویر فکر کنم اومد آه یه سیناش یکیش اینه با این فکر کنم همین تصویر هسته ها چه اینجوریه وای فکر کنم نیمتنه هم پایینشه که شبیه درخته توی محیط تاریک انگار ازش عکس گرفتن و بعدی یه گلیچ دیگه هم بود چیز دیگه هم نشون داد یه لحظه او چیه دارن دعا میخونن دست همو گرفتن وات واقعا نمیدونم این چیه یعنی معلومه دوتا which will be picked up by wind and carried great distances. If okay. an organism inhales the spores, the particles will find their way into the organism's brain and infect them. Oh my god. Shit. An infected organism will show no symptoms of infection right away, but a couple hours after infection the infected organism's behavior and thought process will change. Okay. The first symptoms that appear are restlessness, sluggish movement, numbness of joints, and lack of coordination hmm. then more serious symptoms appear over time. These include dizziness, migraines, impaired speech, and trembles. Damn, acaba psicorria. Or someone you know show these symptoms, contact poison control or emergency services. Hmm. After a total of 6 to 7 hours after infection, the organism will cease all activities they were previously doing and begin to walk. <laughs> the direction. Yeah. وای ریدم تو خودم بابا داشتم دقت میکردم ببینم چی میگه یهود این چی بود نشون داد اوکی <laughs> گفت اگه چیز بشه بعد 6 7 ساعت هر کاری داشته باشه یارو دراب میکنه و شروع میکنه به راه رفتن و اینجا آدم شروع کرد راه رفتن یا یه گریچی شد آه یس چی یکی داره راه میره و داره فیلم میگیره اوه چی شد آسفالت شد یهو ها اوکی direction the infected will walk is towards the host whose spores have been inhaled by the infected individual. اوه If the infected بابا makes بس their کن way to تو the رو خدا host, این داری they will نابودم kneel down میکنی in front of it, expose their vital organs, and the host will promptly gut and remove those organs. The host will Oh. consume شیت عجب چیز فاکتاپیه گفت اون سمی که داره باعث میشه یارو هر کاری داره دراب کنه بره سمت هست و بهش رسید زانو میزنه و خودش رو تقدیم میکنه و میخورش هسته مثل که اندام حیاتیشو قلب و اینجور چیزا از بزنم عقبتر آها اینجا هم که گلیت شد و یه بار دیگه گلیچ شد ولی فکر کنم چیز خاصی نبود یعنی راه رفتن یارو بود الان یه بار میشه آه یس آره داره را میرم همون یارو فکر کنم جامسکرش زیاد شده اول جامسکر زیاد نداشت و الان گلیچش هم یه جامسکریه وای خیلی دارک بودی the host will promptly gut and remove those organs. The host will consume them and Jesus. discard the leftover scraps. ها However, if an infected organism doesn't reach the host within a 36-hour span or is treated for their infection, the 36 effects ساعت will wear off and return back to normal. اوه اوکی If a بهش host is نرسی unable اوکی to find میشی prey or doesn't like its current location, Hmm. it will unroot itself and move to a new location. اوه پس میتونه حرکت کنه Their او میگه فقط همین دوتا تصویر ازش هست که اینا رو دیدیم فکر کنم همین قبلتر نشون داد و خب ادامه میریم All you need to currently know is that the host is extremely dangerous. Yes. should be avoided at all costs. Oh my god. It's me. Next. Ah. The monoliths. Monoliths. Oh. او بیبی داشتن او اینا هاشش آها اسم این موجودات کریتره اوکی او اینا دنبال غذا بودن یهو رسیدن به قاری که این پرنس توش خوابیده بوده و پرنس رو دیدن و پشماشون ریخته دیگه از این خواب جادویی ولی گفته بود اینا موجوداتی بودن که مثل که خیلی مشکل پیدا کرده بودن و هرچی پیدا میکردن میخوردن احتمالا پرنسر خوردن البته اینجا ننوشته میگم من طبق اون اطلاعات قبلی که بهم داد حدس میزنم البته این خوابش جادوییه احتمالا یه shield ی میبینید انگار دورشه شاید ازش محافظت کرده حالا نمیدونم احتمالا قسمت بعدی میفهمیم glitch ش یه ذره طولانی بود ضمن یه چیز دیگه هم نشون داد آره یه دایره قرمز نشون داد نمیدونم چیه و موجود بعدی هم گفت چی مانا نمیدونم چی چی اوه اوه اوه موجود بعدی هم به نظر ترسناک میاد okay این موجودی که دیدیم هست به نظرم اینم خیلی ترسناک بود concept ش و ایدش اینکه سیستم عصبی قربانیشو با اون سمی که داره کنترل میکنه و میارش سمت خودش و یا رو زانو میزنه و اعضای حیاتیشو ور میداره فکر کنم گفت میخوره و بعد میره اما اگه تو 36 ساعت نتونه این کار انجام بده یارو بهش نرسه اون اثرات اون سم از بین میره و اوکی میشه یارو و گفت خیلی هم کمیابه دو تا عکس هم بیشتر ازش نبود دیدیم کلا موجود عجیبی بود این که خیلی اطلاعات ازش نبود به نظرم به ترسناکتر بودنش اضافه میکنه و اینکه ذهن مخاطب درگیر میکنه که مثلا این چی کار میکنه کجا میره بعد اینکه میخوره اونا رو اصلا نمیدونم کجا زندگی میکنه خوشت این آخریشه مانالیف قسمت هفت میشه ولی فکر کنم ادامه داده این چیه دو دقیقه است full footage نمیدونم اینا احتمالا باید ببینیم اینم ویتا کارنیس غذا درست کرده چیه چیز crawl پنه oh با crawl غذا درست کرده با اون گیاهی کمی که اول دیدیم آره ویتا کارنس بعد اینا این قسمت ها ادامه داره حالا نمیخوام نگاه کنم که یه وقت spoil مسپویل نشه ولی موجودا رو فکر کنم اینجا تا اینجا معرفی میکنه و بعد تموم میشه و بعد احتمالا حالا داستانو نمیدونم جوری ادامه میده ولی تا اینجا واقعا باحال بوده من خیلی حال کردم باش خفن ترین موجودات به نظرم اولی همچنان که شاید هم host influence باشه بین این دوتا من خیلی موندم چون از host influence خیلی خوشم اومد ترسناک بود واقعا به نظرم ایدش این دوتا رو من میذارم توی rank اول بعد Harvester بعد meat snake بعد trimming و crawl آخه هیچ آزاری ندارن اگرچه که همه اینا از crawl به وجود میان ولی خود crawl که basically یه درختوره دیگه حالا نمیدونم شما تو کامنت بهم بگید که به نظرتون کدوم تا اینجا تر از همه بوده و موجود بعدی هم احتمالا خفنه Monolith اسمش و عکسش به نظر چیز عجیب غریبیه طبق معمول اگه ویدیو دوست داشتید حتما حتما لایک بزنید خیلی کمک میکنه به من لایکتون و کامنت بذارید نظرتون رو بهم بگید و کانالم که اگه sub نکردید حتما حتما subscribe کنید sub م خیلی مهمه کلا دمتون گرم دیگه این کارایی که میتونید و انجام بدید دستتون برمیاد کمک میکنه واقعا به من دیگه همین دیگه دمتون گرم تماشا کردید ویدیوی بعدی می‌بینمتون فعلا خدافظ